las cosas que más cuesta a las mujeres eh, en la consulta o cuando hablas con ellas, yo siempre digo, bueno, vamos a ver, has cogido un espejito, te has mirado, y el 90% de las mujeres a las que le pregunto esto, me dicen, Lorena, <laughs> no, o sea, no, no me mandes eso. Y digo, es que es tu primer ejercicio, sé que cuesta, porque a todas en un momento determinado nos ha podido costar decir, a ver, coges un espejito y te estás mirando. Pero es que es una parte de nuestro cuerpo. Y la tenemos como, un poco como, pues eso, se hace una tabú de, la, la, vulva, mm, hay que mirarla, eh, hay que andarse con ella, ¿no? Esta cosa femenina que tenemos a veces de rechazo a nuestros propios genitales y de pensar que son sucios y también porque nos lo han inculcado. Entonces, nuestra labor es la de derribar, intentar derribar esos mitos y, y enseñar que, que es una zona natural, que hay que verla, que hay que cuidarla, que hay que mimarla.